Poštovane kolege lovci, danas obeležavamo jedan mali jubilej. Došli smo do cifre od 30.000 pratilaca na našem YouTube kanalu. Hvala vam na vašoj podršci. Za to ste sve zaslužni vi, naši pratioci. I kao prekretnica u našem daljem razvoju predstavljamo vam Wild Srbija Loyalty program. Naime, u saradnji sa našim partnerima kompanijama iz Srbije, da ne kažem lovačkim radnjama iz Srbije, a to su lovačka radnja Srndać, lovačka radnja Green Sport, proizvođač cipela kompanija KS Shoes, lansiramo sam Wild Srbija Loyalty program. Pored njih, u ovaj program se uključuje i kompanija Optic Trade iz Slovenije, također i kompanija EAV i Noblex iz Nemačke. Naime, šta je to Wild Srbija Loyalty program? Vlada Srbije Loyalty program vam omogućava da kupujete u ovim navedenim radnjama po povlaštenim cenama. Naime, uz Vlada Srbija Loyalty karticu ostvarujete 5% popusta na celokupan asortiman lovačke radnje Srndać, lovačke radnje Green Sport. U tim radnjama možete da kupite proizvode kompanija koje nas pozorišu kao što su Hart, kao što su ripo, također možete da nađete i mnoge druge proizvode. Pored toga ostvarujete 5% popusta na kupovinu cipela kompanije KS Shoes, fantastične cipele, tople preporuke. Također ostvarujete 10% popusta na sve montaže kompanije Optic Trade. I pored toga ostvarujete 5% popusta na kupovinu Noblex optika i dvogleda 5% popusta na kupovinu EAV montaža i ostvarujete 10% popusta na kupovinu proizvoda iz Wild Srbija online shopa. Naime, kupovinom Wild Srbija kartica direktno podržavate rad Wild Srbija YouTube kanala. Cena kartice je 2000 dinara i karticama važi od momenta kupovine do kraja lovne sezone, a što je 31. mart 2023. godine. Uz ove kartice ostvarivat ćete pogodnosti. Nadam se da će se još neke kompanije uključiti u ceo Valcer Srbije Loyalty program u budućnosti. Detaljne instrukcije za kupovinu Val Srbija Loyalty kartice ćete dobiti u opisu ovoga video snimka. Pored Val Srbija kartice, na poklon ćete dobijati i priveske za ključeve sa Val Srbija logom. Kako Val Srbija Loyalty kartice izgleda, mi se nadamo da će se ovo u budućnosti pored lovnih karata i oružnih listova naći u novčaniku svakog od lovaca. Znači, Svaka kartica je personalizovana, ima svoj serijski broj, ona važi uz lovnu ili člansku kartu, za strance uz ličnu kartu, na njoj imate QR kod s kojim vrlo lako dođete do našeg YouTube kanala. Ukoliko se još uvijek niste prijavili na naš YouTube kanal, molim vas uradite to klikom na dugme subscribe. Svakako bih želeo da se zahvalim svima vama na nesebičnoj podršci koju nam pružate u prethodnim godinama i nadam se da ćemo opravdati vaše očekivanja i u ovoj novoj sezoni. Svakako su veliki projekti ispred nas i očekujemo puno, puno dobrog sadržaja. Do neke prilike da se nađemo u lovu, želim da vas ima dobar pogled i mirnu ruku. ne kažem, sezona sandaća u svom jeku. Danas sa nama je naš drugar iz Slovenije Jernej. Siniša je lovio kod njega divokozu. Tako da nastavljamo neki krug druženja i lova. Nadamo se da ćemo imati priliku da mu napravimo bar zanimljiv lov kao što je on napravio nama. Kad smo bili tamo, verovatno neće biti tih uspona, ali sigurno će biti čučanja, puženja, klečenja i sve onoga što treba da se čovjek koji je visoko blizu 2 metra sakrije u, u pšenici koja je negdje oko 20 cm. A vas 24 metra. Tako da nas dvojice kad se spojimo, treba mi se sakrije, nešto oni idu prvi pa treba se sakrijemo iza njih. I to može biti problematično, ali sve u svemu, idemo. Selektivni ostrel i dalje, pa nadamo se da ćemo nešto zanimljivo naći i realizovati. Sve u svemu, vreme je dosta promenljivo, kao što vidite, vetar duva, kiša samo što nije počela, ali ja se iskreno nadam da će i da padne neki pljuščić, onda će lov biti sigurno bolji. Sve će početi da se kreće. Da, samo da ne potraje, tako da. ovo brzo početi da pada, ako veći ne pada. Ništa. Da. Veslo je zadužio, pa idemo sramota je. Ti kako ova puška izgleda malo u njegovim rukama. <laughs> Kao malo kalibarka. Ljubi stvarno, malo jedno igračko. Zaten bir yakın しまった jedino ako nije onaj... S onim što smo ga snimali prošle godine što ima četiri godine. sad gledam kad nisam. je veliki. Ima visinu. Mm -hmm. Pravilno. do šumice da su mi planirali pa dam da pa je. Pa ide kod je, već je krenut top na kanalu. Tako ćemo se nešto. Mm, sve sve. Tu ne dete nikad nije kaj e, ti brate tvoj. Znam da si ovo u kanalu ne moram sagnuti. Ne moram, oni imaju dobru granicu. Srne su, znaš šta dolje je, ali ima do njih jedno 700 metara sigurno. Tako da, se dole. E, Jerna je ovo ono o čemu smo ti pričali. E. E, sad je prebacio na opasno. mostraram da 120 metara, no 180. Ovdje smo ih imali na lagano, samo da smo malo bili odlučni, ja mislim. Bilo odlučno. Ali si na Šta mi želi, idemo kanalom ili da se samo s brego pojavimo? Koliko od brega ima do kraja? E, pa nije to loše. Kako? Breg je 150, ali oni su malo tamo, ali to je... 150 do kanala je breg, ja? Da. Ništa da samo da stanemo 100 metara pre brega, popnemo se na breg i mećemo rupu. Možda ponesemo taj nanac koji je malo djeblje zbog pucanja, ili čak i obaj s brega. Sve nosi. Nazad pa my best advice, play Paul Cameron. Paul Cameron. Nei, de bryr seg. Nei, de bryr seg. Stanley under to. 2070. Han går til jo ikke. Start, start, start. da ustanem. Sad krenam da stečim u kanal što prije. Grofe, nema trčanja, ove su 100 metara u kanalu, gledaj. Ajde vamo. Namještaj se. ne, ovdje ti imamo sad. On trči nabada sve redom, ja se srnuje. i... Oni trče pravo vam, gledaj. Evo, Dobog te, ovaj će nam u noge doći. Ovo je ono što je visoko. šta se spustimo dole uopšte. Bi treba biti sa leve strane, tako da nas ne vide, idu ovne šume tamo. Šume do ovdje. problem ove ovdje, ako nas ono vide vratit će E, probamo pomalo, pomalo da vidimo da možemo ići za šume da budemo. To je sve pisti ovo, jel? Da, da. se. Ako nije suđen tebi, osvetit ćemo te. Пелкаста, сад şimdi doğru format. Пелкаста. Yeah. mielina. Bravo. Čestitamo. Dvesta dvadeset pet Ja sam njemu, do, njima došao na, na, vi na 230 metara, ja sam merio 145. Tako se tako. Luski čestitam. Jem. Sad ono ga nemamo puno. Pa dobro, nismo lovili ni puno, od 6 do 12. 6 sati, skoro pa nekaj nekakvije. Zadnje. ako i ćemo. Grofi se ne preskače. Hm. <laughs> Evo grofe. Vidi ga. Šta si ti misli? Tebe si skvarili. Pa njemu je ovo previše stresno da radi trezan. Hm. <laughs> Dobro, ništa. Ajmo da vidimo. Šta ovo mi se dopada je? A ovo je lepo. Rekli smo čovjeku da se kod nas puca sa štapova. Na praksu u Sloveniji Saranca i praksu stolicą. su tu donji lepo. Nisu. Jer mi čestitamo. Hvala. Čast. Hvala Kod nas ovako. Da, evo. još problema. Pravi zavađenje. Mikrofoni oni prosjede nju uškaju končiju.